masih ikut orang tua dan macam tak nak bekerja. <laughs> so ini tamparan keras bagi kita dan di sini ada sebuah video berhenti sekolah usia 14 tahun, 14 tahun dan kini ya penguasa bengkel Superbike berjaya. Dan ini dari channel Mau Kerja guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Linknya ada di deskripsi. Oke, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Okey. Nama saya Aziz Zakhairi bin Muhammad, orang panggil saya Ijoy. Hmm, umur saya sekarang 30 Bang Ijoy. 7 tahun. Saya AAA Garas ni dari 2014. Sebelum tu wow. saya bekerja dengan orang dengan Ducati dan KTM. Dari situ saya punya pengalaman lah. Kalau kerja daripada umur yang sangat muda tu memang ada lah. Saya start dan saya start sambil semangat tu untuk bekerja tu dari arwah bapa saya meninggal. Allah. Masa tu umur saya baru 12 tahun eh no, 13 tahun dan saya nak masuk ke Pontu je, saya masuk Pontu dalam setengah tahun lah tak silap. Saya setengah tahun lepas tu arwah bapa saya meninggal. Saya cakap dengan bapa saya saya nak berhenti sekolah, saya tak nak susahkan bapa saya. Dari situ lah saya kerja. First dulu saya kerja guna motor arwah bapa saya tu. Saya kerja cari pucuk paku. <laughs> Saya pergi kat estate-estate Adalah kawan seorang dua yang nasib dia macam saya juga tapi dia nak cari duit lebih nak cari duit belanja sendiri tapi dia orang sekolah lagi masa tu ah, saya je masa tu lain sikit lah saya pergi estate masa tu dekat Rawang cari pucuk paku saya ikat dalam satu ikat tu saya jual 50 sen jadi dalam satu guni tu adalah dalam berapa puluh ikat saya tak ingat lah dah lama kan saya bawa naik motor ah, masa tu memang saya rasa semangat nak cari duit lah ah, nak cari duit belanja sendiri lepas tu saya jual ke kedai tapi macam-macam dugaan lah masa tu Keren Ini tu jatuh lah Kutip lah Dia seronok tu ada Waktu tu kita Waktu tu kita tak fikir apa Kita pergi nak cari duit je kan Nak cari duit belanja sendiri Nak ada barang sendiri ha, Dari situ Lepas daripada situ Saya dah dapat motor Mak saya bagi saya duit seribu ya masa tu Saya ingat lagi Daripada seribu tu Saya beli sebiji motor Motor tu memang sengit lah Memang, memang, memang <laughs> tepik kalau saya cerita memang saya ingat lah motor tu Memang dah kira besi buruk lah motor tu Saya beli, saya repair-repair Masa tu saya dah start kerja dengan satu bengkel ni Saya bimbing kerja hari lah masa tu ha, Buat kapcai Saya kerja lah buat kapcai je masa tu Lepas tu kadang-kadang saya buat kat rumah part time saya kan Tapi kebanyakan saya kerja lah Bila berhenti satu tempat, saya kerja satu tempat Sampailah okay. umur saya dalam uh, awal 20-an masa tu, saya kerja dengan satu bengkel ni, uh, bengkel Rosli Maksudin eh, MRS, saya kerja kat sana. Saya kerja kat situ 2 tahun, saya buat kapcai agak lah, tapi banyak join yang racing, racing haram pun ada kan, ha, campur-campur lah semua masa tu. Daripada situ lah saya terbuka fikiran saya kalau saya kerja motor kapcai berapa ramai orang yang buat kapcai kan saya fikir macam ramai orang buat kapcai jadi saya nak cuba benda yang lain jadi ah. saya rasa saya memang tak layak pun untuk superbike ni tapi saya fikir Tak cuba kita tak tahu Jadi saya redahlah pergi kerja Saya redah cari kerja tu Dapat satu kerja ni Masa tu saya kerja dengan Syam Cycle Dia pun seorang bekas pelumba Malaysia lah saya kerja dengan dia Dari situ saya start buat superbike Dan saya belajar banyak-banyak benda kat situ ha, wow. Sampai situlah yang saya cembur diri dalam superbike Bila saya dah start kerja superbike tu Saya rasa macam tak cukup pula Kan? Biasalah manusia mana pernah cukup Mana pernah puas jadi saya rasa pun tak cukup Bila tak cukup tu saya dah start buat kerja yang saya rasa <clears throat> Banyak orang zaman muda masa tu tapi sekarang pun buat kot And cuci motor <laughs> Saya start cuci motor lah belajar benda yang jahat tu cuci motor dia cuci motor tu saya belajar belajar apa apa apa Sampai saya memang peringkat jahat yang paling jahat lah saya rasa Ah, tapi oh. saya tak payah sebut lah dia punya section tu section berapa kan uh, sampai tahap sampai macam tu uh, pagi pukul 3 pagi kan saya buat kerja lain tengah hari saya buat kerja lain petang malam saya buat kerja lain tapi semua kerja ni memang kerja dia memang kerja yang tak elok lah tapi dari situ saya sampai satu tahap tu memang saya buat benda yang paling teruk lah sampai saya kena tahan dan saya tidak boleh dituduh bila tidak boleh dituduh saya akan ditahan dalam uh, Ordinan darurat Tahanan tanpa dibicarakan Lebih kurang dalam oh. 4 tahun Dari situlah saya Habis dari situ saya bermula dengan kehidupan yang baru lagi yang lain Masa dalam tahanan tu Semua orang ada pilihan Sama ada dia nak keluar sebagai diri dia yang lama Ataupun dia nak keluar dengan diri dia yang baru Dalam tu saya belajar banyak benda Daripada saya tak tahu mengaji, saya pandai mengaji Saya tak tahu solat yang sebenarnya, saya tahu solat Saya sebenarnya, saya tak menyesal pun. Bukan tak menyesal lah, macam kesal lah saya duduk situ kan. Sebab saya rasa tak kesal pun. Sebab saya duduk situ, saya belajar agama. Saya oh, saya macam pondok pesantren dah. Bila belajar agama tu, saya ada satu semangat yang lain lah. Bila saya keluar tu, saya nekat lah. Dari situ saya keluar, saya keluar selama empat tahun tu, saya duduk dalam, saya keluar, saya duduk kat rumah dalam, saya rasa 7 hari saja. Saya ingat saya nak pergi bercuti dulu ke, nak pergi makan apa benda yang tak pernah makan kan. Tapi, tak tahu lah rezeki, Tuhan tu dah bagi saya rezeki uh, Masa tu saya keluar je Saya pergi satu kedai ni Welly Welly Sungai Buloh Saya duduk situ Saya tengok situ Saya jumpa kawan lama saya Saya tanya kan. Terdetik hati saya Saya tanya Waktu dia tanya saya Apa yang saya boleh buat Selama 4 tahun ni Saya dah tak pegang Sepanah-sepanah ni Saya nak start balik dekat sini 4 tahun tu Malam tu saya dok fikir Macam mana saya nak buat ah, Kan? kan kita dah tak pegang lama Lepas tu kita nak starting balik Lepas tu kita nak confident kan dia Macam mana kita nak buat Betul betul dia betul. Dia akan try saya. Dia try saya dalam berapa hari. Hari pertama tu dia try saya tukar tayar. Saya confident ke diri saya ni. Saya ingat boleh apa benda macam mana nak starting buat kerja semua. Saya lepas benda tu. Ha, saya lulus lah benda tu. Jadi dia terus ambil saya bekerja. Dan saya bekerja kat situ sampai saya ingat setahun lebih dua tahun. Ha, dah habis kat situ dah setahun lebih. Saya kerja pula dengan KTM. Masa tu KTM tengah popular lah masa tu 2013-14 yang tu lah dia kerja dengan KTM sampai 2000 2013 ke tapi sekejap lah kat situ KTM authorize lah lepas daripada kerja dengan KTM tu saya kerja dekat S4M S4M ni kedai Ibris Syam Daud yang sebelum ni ada tok tapi dia buka balik yang baru dan dia ajak saya join dia saya kerja saya set up lah punya bengkel semua saya set up sampai satu tak masa saya kat situ saya macam saya di tak tahu nak cakap lah kan Masa mula-mula tu Saya ni lah apalah kan Bila Dah jadi benda tu Saya yang tak elok lah semua kat saya Masa itu saya berhenti kat situ Saya tekad kat situ Saya nak tunjuk dekat orang ni Yang saya boleh jalan sendiri Dan saya jumpa satu abang ni Dia pun sanggup keluarkan modal untuk saya kan Untuk bermula saya dekat sini ha, Dari 2014 ah. tu lah 2014 dalam bulan 6 saya rasa Saya start setup kat sini Dan saya start run kat sini Cipa A Garage ha, Itulah dia starting dia tipe Agara dekat situ lah 2014 tu ha. saya dari 2016 yang syoknya saya dapat join ARC Asia Road Racing oh. waktu saya keluar race uh, keluar follow Asia Race saya dapat round lah saya pergi dapat uh, ke Jepun Solia India, China, Correct. Thailand, Indon Asia semua saya dapat pergi itu yang benda yang paling best lah saya bila saya start balik dalam TPA Garage ni Ah, itu yang saya rasa yang paling keren lah. banget lah. mana yang rasa nak bermula dengan apa-apa kerja sehari pun yang penting kita kena ada minat betul minat, betul rajin disiplin kita kena ada tak pandai tak apa saya pun sekolah pun tak habis tak pandai pun english pun saya tak belajar dulu tapi sekarang alhamdulillah saya dapat belajar sikit-sikit siapa-siapa pun boleh belajar boleh buat tapi kalau tak ada rajin tak ada minat tak ada disiplin Angang kata ayam ni memang tak jadi lah. <laughs> Ya, apa lah. Biar bodoh. tak, tak, apa ya. bodoh. Janji dia datang ikut masa. Lepas masuk kerja ikut masa. Lepas tu dia ada disiplin, kebersihan dia ada. InsyaAllah dia boleh berjaya. Ha, tak pandai tak apa. Jangan fikir tak belajar je kita tak nak. Tak belajar je kita nak. Saya ni, kawan-kawan saya ada yang belajar sampai you. Tapi penjelajahan dia tu, saya lebih luas daripada dia. Saya yang tak habis sekolah ni. Kan? Betul, rezeki Allah tu. Jadi kita yang apa yang kita patut, yang kita nak adalah kesungguhan kita je tak semestinya Benar, apa yang dia belajar dulu sekarang dia kena cari benda yang sama kerja pun tak semestinya macam tu betul tak kalau itu bukan rezeki dia bukan tempat dia pun dia boleh cuba benda lain betul sekarang punya generasi tak sama macam saya dulu sekarang generasi susah sekarang budak kerja dengan saya saya cakap dengan tegas saya tegur dengan tegas sebab kedai saya dia memang macam ni bersih teratur kan saya memang jenis straight punya saya cakap dia tak boleh terima kan teguhan-teguhan saya ni dia tak boleh terima jadi mana yang tak boleh terima tu dia tak akan beli kekal dengan saya tapi kalau bagi saya orang kena jadikan benda tu satu apa teguhan yang biasa lah untuk orang supaya orang nak lebih maju kalau nak tunggu satu benda ha, kau belajar ni aku je cik kerja pun belajar ni juga ataupun aku, aku belajar macam ni aku nak kerja macam ni je ha, pun tak boleh juga betul tak ha, kadang-kadang kita bukan ke situ memang kita belajar tu macam saya pun saya tak tahu mana saya punya pergi tapi kita boleh susun sendiri kita yang cari jalan tu Betul, bagi saya Lah, kalau kepada yang semua tu yang mana rasa diri diorang tak layak ke sana ke tak layak ke sini ke kan saya rasa tak perlu pun fikir benda tu aku belajar tak pandai tak perlu pun yang perlu sekarang hati minat kan. apa-apa bidang pun pedulikan orang cakap kan manusia ni kalau dia bercakap pasal orang memanglah kalau kita dengar kita takut pasal dia nak bercakap kita takut buat kerja satu berkesiasa kita rasa benda tu betul tapi kita macam segan dia orang bercakap jadi kita stop buat saya tak kita jadi apa? Jadi pedulikan orang. Kita rasa betul. benda tu kita buat betul, kita tahu kita nak pergi mana, kita bermula dari sini, pedulikan orang tu cakap, kita terus je pergi buat. Kita buat je rasa kita betul, kita buat. Kita cari apa benda yang kita tak jumpa, apa benda kita tak tahu, kita cari. Jadi kena ada satu semangat lah kan. Korang nak melalak ke, nak pergi mana ke, itu peduli kan. Itu tak apa betul, buat. Betul. Jadi korang pandai bagi-bagikan masa. Ha, itu yang penting. Bagi-bagikan masa dan uh, fokus pada benda yang nak buat kalau kita setakat nak takut orang bercakap tak habis kan sebab orang Betul. kan terus bercakap katak tu pekak member dia cakap dia boleh panjat tau lah tinggi member dia cakap tak boleh panjat ni tinggi kan pasal dia pekak dia tak dengar member dia cakap dia boleh panjat tinggi ha, jadi macam tu lah lebih kurang pasal kan dia tak dengar orang punya cakap Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Jadi apapun yang orang lain katakan, ya jangan didengar selagi kita itu benar. Tapi kalau kita salah, maka terimalah nasihat daripada orang lain. Akan tetapi kalau kita benar di posisi kita, istilahnya dalam keadaan kita mau berusaha, tapi kadang ada kawan kita ataupun saudara mara kita yang bercakap macam tak elok lah. Ah, tak payah kita dengar. Kita jalan lurus jauh untuk usaha kita dan untuk maksudnya adalah agar kita tuh semangat. Jangan pernah mendengarkan kata-kata orang lain ya kata-kata orang lain apabila kita dengar dia macam eh mengedonkan mental ya apa ya menurunkan mental kita menurunkan semangat kita dalam berkarya ataupun bekerja macam tuh jadi selagi kita baik selagi kita bagus selagi kita tidak membuat kesalahan ya kan tidak fatal daripada apa yang kita niatkan maka boleh saja kita lurus je ha Abang tadi cakap macam katak lah ha, Katak tu kan pekak Jadi orang cakap ah, katak kan ah, boleh memanjat Tapi dia boleh memanjat Sebab apa? Dia tak dengarkan orang Ah, kalau dengarkan orang mungkin uh, mental dia akan uh, turun, mental dia akan down macam tu dan eh tak buat apa-apa. Ah itulah. Jadi kawan-kawan semua tetap semangat bekerja, tetap semangat mencari usaha dan jangan lupa diikuti dengan tawakal dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita kerjakan pasti dengan adanya doa ibu dan bapa kita dan juga doa kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran. Jangan sampai istilahnya kita ini bergelimangan harta ya kan bergelimangan ya semua yang kita mau ada tapi kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menyayangi kita, maka Allah akan memberikan kelancaran bagi kita. Tapi ingat, setiap orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengujinya. So, bersabar, bersabar, dan bersabar. Terima kasih sudah tengok video ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Tetap semangat dalam menggapai mimpi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.